Ủa? <laughs> rồi chạy Ủa? <laughs> Ồ. <laughs> Go. Go. Oh, oh, oh, oh. Ah. <laughs> Stop na. Stop na. <laughs> Stop na. Ayaw ko Need help? Oopsie! Oh, enough na ha, enough na. Enough na, enough na. Enough? Enough. Jerky.